O camaleón confundido por Eric Carl. Nunha folla verde estaba asentado un camaleón de cor verde. Cando o camaleón camiñaba polo tronco dunha árbore marrón, volvíase marrón. Cando camiñaba por riba dunha flor vermella, volvíase vermello. E cando camiñaba pola area, volvíase de cor amarela. Apenas podías velo. Cando o camaleón estaba quentiño e tiña algo que comer, estaba dunha cor verde brillante. Cando tiña fame e frío, volvíase gris e apagado. Cando o camaleón tiña fame, sentábase quieto e esperaba. Só se movían os seus ollos. Pa arriba, pa baixo, pa un lado, pa outro, hasta que pasaba unha mosca por diante. Entón, o camaleón botaba fora a súa lingua longa e pegañenta e comía a mosca. A súa vida era así, Non era así moi animada, digamos, un poquinho máis ben aburrida, pero un día foi o zoo. E ali no zoo viu un montón de animales moi bonitos. E camiñando pola zoo, o primeiro que viu foi un oso polar grande e peludo. E dixo o camaleón, ai, que bonitos son os osos polares así de grandes e peludos encantaríame ser grande e peludo, como un oso. E pan! O camaleón volveuse moi grande e moi peludo. E seguiu caminando polo zoo. E nun sitio, de repente, viu uns flamencos. Que guapos son os flamencos, dixo o camaleón encantaríame poder ser guapo como un flamenco. E, pam, o camaleón volveuse guapo como un flamenco e seguía sendo grande e peludo como un oso. E seguiu camiñando polo zoo. E ao lonxe, viu así, e dixo, ai que hai aí, e achegouse co seu paso pase niño, e viu un raposo E dixo, ai, os raposos, encantaríame ser listo como un raposo. E, ¿Eh? pam, agora o camaleón era listo como un raposo. Era guapo como o flamenco e grande e peludo como un oso. E así como estaba, seguiu camiñando polo zoo. E viu os peixiños na zona do mar. E viro así pois peixiños, e que sorte teñen os peixiños que poden nadar así de rápido. Ai, encantaríame poder nadar como un peixiño. E pum Agora o camaleón podía nadar como un peixiño. Era listo como o raposo. Era guapo como un flamenco e grande e peludo como o oso polar. E así como estaba, seguiu cami camiñando polo zoo. Seguiu o seu paseo, mirando os animais. E viu os cervos. E así mirando os cervos dixo Que rápido corren os cervos. Encantaríame poder correr tan rápido como corren os cervos e eh, pum, pam. Agora o camaleón podía correr como un cervo, podía nadar como o peixe, era listo como o raposo, guapo como o flamenco e grande e peludo como o oso polar. E seguiu o seu paseo polo zoo. E mirou as xirafas e dixo, ai, as xirafas con ese pescozo tan longo que poden mirar a todos lados dende tan arriba. Encantaríame podelo ver todo dende arriba como as xirafas. E... Agora, o camaleón podía ver as cousas o lonxe como as xirafas. Podía correr como o cervo. Nadar como un peixiño. Era listo como o raposo. Guapo como un flamenco e era grande e peludo como o oso polar e seguiu o seu paseo polo zoo. Mirando os animais, camiñando pase niño, con todos esos atributos que adquirirá. E mirou as tartarugas. Que sorte teñen as tartarugas que levan a casa as costas e poden botar unha cesta onde queiran. Encantaríame ter a casa as costas como as tartarugas. E pam! Agora o camaleón tiña casas costas como as tartarugas, podía ver as cousas ao lonxe como as xirafas, correr como un cervo, nadar como un peixiño, era listo como o raposo, era guapo como o flamenco e grande e peludo como un oso. E, eh, e seguiu camiñando polo zoo. E mirou ¡ah! os elefantes elefantes e dixo, ai, os elefantes que forten sos, que non lle chegaba con todo o que tiña, e o camaleón pensou, encantaríame poder ser forte como un elefante. E pum, pam, Agora o camaleón era forte como o elefante, levaba a casa as costas como a tartaruga, podía mirar as cousas o lonxe como a xirafa, correr como un cervo, nadar como un peixiño, Era listo como o raposo, guapo como un flamenco e grande e peludo como un oso polar. E seguiu camiñando polo zoo. E ali xa chegando contra parte de fora do zoo, onde estaba a zona dos animais mariños, viu as focas mirou para as focas e dixo ai como molan as focas, encantanme as focas e non contento con todas as cousas que xa tiña dixo encantaríame ser divertido con as focas e pam agora o camaleón era divertido como as focas forte como un elefante levaba casa as costas como as tartarugas miraba as cousas ao lonxe como as xirafas corría como un cervo, nadaba como un peixe, era listo como un raposo, guapo como un flamenco e grande e peludo como un oso polar. E logo xa, con todo ese aparataxe, camiñou xa para sair do zoo. E xa estaba marchando, cando de repente viu a xente, a xente vestida con chaquetas, pantalóns, sombreiros, así moi elegantemente e non contento con todo que xa tivera conseguido, o camaleón pensou, encantaríame ser elegante como as persoas. E ¡pam! Agora o camaleón era elegante como as persoas, divertido como as focas, forte como un elefante, levaba as casas costas como unha tartaruga, podía virar o lonxe como miran as xirafas Corría como un cervo, era, nadaba como un peixe, era listo como un raposo, guapo como un flamenco e grande, peludo como un oso polar. E despois de tanto cambio, tanto pasear polo zoo, o camaleón tiña algo de fame. Entón quedou quieto así nun sitio, esperando que pasara unha mosca. E pasou unha mosca de repente. E cando como león foi botar a súa lingua longa e pegañenta fora para cazar a mosca, como cambiara tanto, perder a súa lingua longa e pegañenta, agora que era elegante como a xente, divertido como unha foca, forte como un elefante, levaba casas costas como unha tartaruga, tiña o pescozo longo como unha xirafa, corría como un cervo, nadaba como un peixe, era listo como raposo, guapo como flamenco, era grande e peludo como un oso Non podía comer porque perdera a súa lingua longa e pegañenta. E así mirou para a mosca. pensaba que fame teño. e non podo comer porque xa non teño lingua longa e pegañenta. Entón pensou e dixo o camaleón. Encantaríame volver a ser eu mesmo outra vez. E... bom, O camaleón volveu á súa forma orixinal e quedou quieto, mirando pa mosca. Zzzz, mirou para arriba, zzzz, mirou para baixo, zzzz, mirou para un lado, zzzz, mirou para outro, zzzz, e botou fora a súa lingua longa e pegañenta e comeu a mosca.